assalomu alaykum azizlar bugun sizlar bilan koreys tilini qanday tez va oson o'rganish usullari to'g'risida ozgina qisqacha ma'lumotlar aytib o'tmoqchiman 안녕하세요 여러분 오늘은 한국어를 어떻게 쉽고 빠르게 배울 수 있는 방법에 대한 이야기 해보도록 하겠습니다 ho'p 음, koreys tilini tez o'rganmoqchi bo'lsangiz sizga maslahatim albatta o'zbek tilini kam ishlating o'zbek tilini kam agar o'zbek tilini ishlatayotgan bo'lsangiz kam ishlating o'zbek tilini ishlatmasdan faqat koreys tilida o'qib yozib eshitib ko'chada ko'chalarda yurayotganingizda koreyada bo'layotgan bo'lsangiz koreys tilida judayam endi koreya bo'lgani uchun albatta <laughs> judayam ko'p narsalar yozilgan misol uchun magazinlarni ismi yoki nimadir haqida yozilgan o'shalarni o'qing и yozing ko'rganingizni yozing yozing misol uchun bitta so'zni o'rganishingiz uchun misol uchun chadongcha chadongcha yoz o'sha so'zni o'rganishingiz uchun bir varaq ikki varaqqa chadongcha chadongcha chadongcha chadongcha moshina deyiladi ya'ni yozaverishingiz kerak bir varaq ikki varaq yozaverasiz yozaverasiz o'shanda esizdan chiqmaydigan holatda miyangizga shundoq o'tiradi qoladi endi yana kinolarni ko'ring kinolardan juda tez o'rganishingiz mumkinu lekin to'g'ri o'rganaman desangiz birinchi qonun qoidalari bo'yicha kitobdan boshlab o'rganganingiz yaxshi и o'zbek tilini kamroq ishlatsangiz albatta tez tez tez va tez o'rganishingiz mumkin mana men o'zim ham shunday qilganman o'zbek tilini даже esimdan chiqaradigan darajada o'zbek tilini ishlatmasdan faqat koreys tilini ishlatganman o'shaning uchun hozir qaysidir darajada maqtansam bo'ladi qaysidir darajada judayam yaxshi bilaman koreys tilini shuning uchun sizlar ham o'rganishingiz mumkin albatta judayam tez agar sizga videom yoqqan bo'lsa kanalimga obuna bo'ling keyingi videolarda ko'rishguncha xayr